آه، مشاكل بتزيد عاطفي وعنيد مش انا الحويط طول عمري العبيط فبكل تاكيد الورطه بتقضي عليا ببيت مش كنتوا بعيد الدنيا هنعيد نفس المشاكل ونفس الحكايه مش قادر زراعه اعيد بس انت عنيد نسيت ولا ايه ركز مكانك واوعى تتلفت شمال او يمين دول تعبين دول شياطين دول عايزينك عشان يكسين طول عمرك رزين والشخص الامين اللي دايما بت وصل لصورة بوشين مش كنت بتقول انك عمرك ما تخون بعديها بتيجي في تتغير وتفوق صعب السكون All the bitches coming go All the money coming go حبوني لما كنت فوق سابوني وانا fucking low Where the money go Where the money go All the bitches coming go All the women coming go سابوني لما كنت low Where the money go All the bitches call me بسبب شهوتي وحبي هسيبك حتى لو كان ده جنان بتقولي بحبك وتسيبني هناك تترمي غير انا صعب استناك انا ملك مدينة مش بلعب وسطينا فلازم تكوني اميرة اميرة انت حقيرة حقيرة اسيبك وهجري ادور انا على حلمي وانجح انا من فجري وكل شخص غرقني كل شخص كسرني لما الحظ لعبني تعالى بيبي ابرك عندي وانا لسه هنا هنا هجري تعرف انت جيب لي عمرك ما سابقني ايه جبت اخري فوق بقى سيبني كان غيرك اشطر يا دومينجز كومين جو اول ذا ماني كومين جو حبوني لما كنت فوق سابوني وانا فاكن لو وير ماني جو وير ماني جو Lambo kunti low, where the money go? Where the come and go? All the money come and go. Habini Lambo kunti full. Sabuni when I'm fucking low, where the money go? Where the money go? All the bitches come and go. All the women come and go. Sabuni Lambo kunti low, where the money go? Where the money go?